La casa Macbaquía tiene una clara relación con la obra del artista Man Ray. ¿Por qué Man Ray y la, y la casa Macbaquía? Sobre todo por Macbaquía, por la expresión vasca. ¿eh? No sé, yo muchas veces digo que esto realmente no es un documental sobre Man Ray, es un documental sobre esa expresión. A mí siempre me gustó, ¿no? No, he visto documentales que podíamos llamar semióticos o semánticos, ¿no? sobre una antigua expresión. Entonces me gusta saber qué hay detrás de esa expresión, qué hay detrás de esas palabras y detrás de esas dos palabras hay el nombre de una casa, hay una película de Man Ray, entonces por ahí le toca a Man Ray, ¿no? pero no es que sea el centro. Entonces Man Ray al final es también el copiloto del viaje, eh, en la búsqueda del fondo de esa, de esa expresión. ¿no? La casa de Magua aquí aparece más una búsqueda, eh, una, una, un viaje personal que una búsqueda en sí. Yo creo que en esa búsqueda, como dices, por ejemplo, en mi sistema nervioso está, ¿no? hablábamos antes de esa hiperactividad, ¿no? esa manera de buscar a trompicón de caminar, de no parar, de mirar por todos los lados, atender a los desvíos, etc. Y gustos estéticos, pues no sé, también hay bastante, ¿no? Solo con demostrar que eres capaz de esperar 15 días en un cementerio a que de una manera, solo por un gusto estético, ¿no? Creo que es una, de, las pruebas, ¿no? ¿Hasta qué punto? Mm. Eh, ¿Es el azar o, vas buscando un poco...? Yo creo que hay tantos azares como personas y no sé, cada uno toma el azar como, mejor le convenga, podríamos decir, ¿no? Y sí que hay algo de contradictorio en que el azar puede ser lógico, ¿no? Man solía hablar de la ley del azar, eso también es una paradoja, ¿no? La ley del azar, parece que el azar no puedes racionalizarlo de ninguna manera. Pero yo creo que sí que se puede provocar o ir a, su encuentro. ¿No has tenido el miedo en algún momento de, se me abren muchísimos caminos, no sé por dónde seguir, estoy haciendo lo correcto, he dejado algo pendiente de grabar? Pasa que en, esa zona de Iparral, de la costa de la Purdi, hay un petróleo tremendo de guión, por ejemplo. Para los alumnos de guión, cualquier puerta que abráis de cualquier casa de la Purdi os va a contar un largometraje. Entonces lo que hay que hacer al final es, si quieres acabar tu largometraje y que no sea un super largometraje, en realidad lo que tienes que hacer es cerrar puertas. Mi película está hecha en una pequeña colina de Vidar, una colina que se llama Parlamentia. Alguna vez pensé que me gustaría hacer solo películas que estuvieran hechas en Parlamentia. ¿Tienes algún otro proyecto en mente o que ahora nos vas a decir, Emaco, aquí ya lo dejo todo y ah. esta es mi última película, mi primera y última película? Si me lo llegas a preguntar justo cuando lo acabo, te hubiera dicho que era mi primera y última. Ahora que hace un año que la acabé, te diré que haré más. Esto es una película yo creo muy libre, muy limpia en ese sentido, entonces a cualquier persona que le cuentes tu proyecto y que vea que tú no estás haciendo dinero con ello, sino que simplemente estás haciendo algo mágico, la gente te ayuda muchísimo. Antes has comentado un poco eh, la insistencia a la hora de buscar ciertas estéticas, ¿no? ¿Por qué esa obsesión con los cerdos? o sea, ¿merecía la pena realmente...? Porque es lo más difícil de grabar de esa película. Hay, por ejemplo, ha capturado el sueño de 17 chicas en París. Eso es más fácil que capturar el sueño de los cerdos. Los cerdos son animales que por el olfato te detectan enseguida y se despiertan. Es muy difícil verlos o sobre todo asomarte a su sueño, ¿no? Y la verdad que para grabarlo yo tuve que pasar una noche entera escondido ahí en, escondido pues como se graba la fauna realmente, ¿no? tapado con un agujero. Pero no es una obsesión por los cerdos, es que Man Ray en su película graba un cerdo, justo en el momento de despertarse. Y me parece muchísimo más difícil lo que hizo él que lo que he hecho yo, 83 años después, porque Man Ray tenía una cámara de 16 milímetros. asomarse a un cerdo era muy difícil con esa cámara. Pero Man Ray lo mezcla, es muy bonito, porque Man Ray, ese espasmo que tiene el cerdo al dormir, él lo mezcla en el montaje con, lanza su cámara al aire y la deja grabando mientras vuela por los aires hasta recogerla otra vez. Entonces tú ves el espasmo del cerdo y a continuación ves una cosa como muy árboles oníricos, etc. Simplemente trabajé con un trípode que era muy, bastante malo, pero a mí me encantan esos errores o los accidentes y ese trípode se me cae mucho al suelo, el viento me lo tira. Y hay un momento que hay un paisaje que me lo tiró y la cámara siguió grabando y la cámara fue rodando y fue por una colina que hasta un punto que digo, güey, la cámara ya se me va. Pero luego al ver las imágenes dije, qué bonito esto porque, o sea, no sé, es la mejor manera, nunca mejor dicho, de rodar un paisaje, ¿no? ¿Qué es lo más curioso que, que has encontrado en esta búsqueda que no tiene una estrecha relación con, mm. con el EMAC eh, ¿no? con el término, pero que sin embargo te ha abierto igual otras puertas para futuros proyectos. Yo cuando llamé a esa puerta la gran sorpresa apareció, apareció que la casa EMAC Baquía hoy pertenece a un comité de empresa de obreros, de una fábrica de aviones. O sea, son gente que sigue manteniendo ese lema de Macbaquía, porque es, son los obreros los que tienen un antiguo palacio, además. Es una casa que resume un poco nuestro siglo, ¿no? Cómo ha pasado por ahí la aristocracia, y acabado en manos de los obreros. ¿Eras consciente de que este documental eh, pudiera no tener final. Pensaba que iba a ser igual un cortometraje también. Yo empecé a buscar por los cementerios, ¿no? porque también había una primera versión que decía que McBacky era un epitafio. Y también me parecía una historia muy bonita, ¿no? que un muerto hubiera elegido como última frase dejadme en paz, ¿no? déjame en paz. Entonces me, interesaba saber quién era ese muerto y por qué había elegido esa frase. ¿no? Y otros decían que incluso era la leyenda que recibía en el cementerio de Biarritz, la leyenda que había arriba en el frontal del cementerio. ¿no? Y yo empecé a buscar por ahí pensando que igual, si encontraba ese muerto, pues igual tenía una pequeñita historia que durara 10 minutos para un cortometraje, ¿no? Pero como no salió esa, esa historia, luego empecé a buscar la casa y ya se convirtió ya casi en un mediometraje y acabó en un largo, ¿no? Pero de todas formas yo creo que la película no está acabada tampoco, nunca acaba. ¿no? Hay mil historias, el otro, no sé, cada día me llega una, el otro día me escribía una, una, una mujer que la había visto en Brasil, la película, y me decía que ella también había estado buscando en el cementerio de Montparnasse la tumba de Man Ray, pero nunca la había encontrado. Pero sin embargo había encontrado una tumba y me mandó una foto de un chino que se llama Man Ray Chin. Y yo le, mandé un mensaje diciéndole, o sea, claro, en esto del azar yo creo que se trata de no encontrar. ¿eh? Y ella, ella no, ha no encontrado mucho mejor que yo. ¿Y es fácil hacer una película de esta envergadura, empezar solo un proyecto, aunque sea un corto, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo empezaste? Digo, sin financiación, tú solo. Que esta película no ha entrado en ninguna empresa y hoy se puede hacer. Es una película hecha con una cámara de fotos, con un portátil, lo suelo decir de broma, en pijama. O sea, no te tienes que reunir con nadie, no tienes que salir de casa, ¿no? realidad es un cine muy individualista, por eso Le Mac Baquia le, le cayó también, ¿no? El déjame en paz. Una manera de hacerle un homenaje también a la manera de trabajar, porque yo creo o sea, tú puedes coger una película antigua, como es el caso, ¿no? es una película de 1926, y la puedes restaurar de dos maneras. ¿no? Hay una restauración que es química. Yo creo más en, otra, en otro tipo de restauración que también se debe hacer, que es una restauración, digamos, un poco más espiritual. Porque el espíritu con el que se hace una película también se daña, también le salen arañazos, igual que al, igual que al material. ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que también es una manera de recuperar una manera de hacer cine, una manera de hacer cine muy, muy, muy libertaria, muy, muy anarquista, muy, muy individualista, ¿no? y muy libre, al fin y al cabo. ¿no? No, yo no, esta película hubiera sido muy diferente si la hubiéramos hecho con una gran producción, con subvención, con un plazo que te diga tienes que entregar, imagínate, antes te contaba, ¿no? yo estaba esperando en un cementerio un montón de días a que llueva. Si hubiera estado con una productora, la productora me hubiera dicho, sí, sí, muy bonito, pero tienes una noche de hotel. Si no llueve, adiós escena. Pues nada, pues muchas gracias por esta entrevista, mucha suerte.